गौरा देवी जिस दिन अपने गांव की सरपंच बनी उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि वे अपने गांव की सूरत को अच्छे के लिए बदल देंगी उन्होंने अपने गांव के लिए तरह तरह की योजनाओं एवं संसाधनों का इंतज़ाम करवाया चाहे वह बिजली हो सड़क सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक पाठशाला उन्होंने अपने गांव को इन संसाधनों का लाभ दिलवाया गौरा देवी ने अपने गांव की महिलाओं के लिए भी पुरजोर प्रयास किए उन्होंने अपने गांव की महिलाओं के साथ स्व सहायता समूह की स्थापना करी जिसकी वह खुद भी सदस्य रहीं समूह के साथ उन्होंने गांव एवं गांव निवासियों की उन्नति के लिए कठोर परिश्रम किए एक दिन गौरा देवी अपने गांव के दौरे पर निकली तभी उन्हें समूह की सदस्या लाछो मिली लाछो के चेहरे पर शिकन थी और पीड़ा का भाव साफ झलक रहा था इस पर गौरा देवी ने लाछों से पूछा कि तू ऐसा पेट लेकर इतनी दूर कहाँ गई थी लाछो अपनी व्यथा सुनाती है कि कैसे उसे शौच करने दूर जंगल जाना पड़ता है वह कहती है कि और दिनों तो कोई परेशानी नहीं होती पर क्योंकि वह गर्भवती है तो इतना दूर जाना तकलीफ देह है गौरा देवी इस बात पर लाछो को शौचालय बनाने की हिदायत देती है पर लाचो अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति की वजह से शौचालय बनाने से इनकार कर देती है यह सब जानकर गौरा देवी को समझ आया कि शौचालय न होना कितना तकलीफ देह होता है खासकर उन महिलाओं के लिए जो गर्भ से हैं या बीमार हैं आखिरकार उन्होंने अपने समूह की महिलाओं की मदद से पैसा इकट्ठा कर लाछों के घर शौचालय बनवाया पर गौरा देवी यहीं नहीं रुकी उन्होंने अपने गांव के समस्त वासियों को भी शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित किया आज गौरा देवी और समूह की महिलाएं घर घर जाकर शौचालय के उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित करती हैं और पूरे गांव को खुले में शौच मुक्त बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करती हैं आइए गौरा देवी व उनके समूह से हम भी प्रेरणा लें और खुले में शौच की प्रथा को बंद करने में अपना सहयोग दें स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत